Күрдеңме? Китаплар белән йөриләр. Бу заманча хәрәкәт. Бу кроссинг дип атала. Ничек, ничек? Бук кроссинг. Бук кроссинг? Әйе, бук кроссинг. Менә урамда берәр скамейкада китапны калдырасың унутып, әйме? Ә икенче белгән кеше аны кире ала. Бу кроссинг. Бук кроссинг. Ха! Менә замана дуслара, Рамил әле генә татар телевидениесеннән 5 тапкыр бук сүзен әйтте. А ул китап. руслан ә? мен бит парадист, сен біләйдің ме жоқ қазір гүлназ камардиновны көрсетен. қара ара тире көрінәсің юғаласың ұзаққа жаған ба гүл өзе. ғашық сен өзіңе рамиль зинхар үшін жетті Көрдің Ул әлі егітке егетке шешек бүлә Ә бұл ничек отала? Нинди кроссинг? сен миңа гади татар егітіне аңлат. Бұл ничек отала Кызлар күңле быз түгел бит. Әни бер назлы Шәшәкне Ди греку зоку Бу егет башта бөтен кызларга һәм егетләргә роза өләште, әйме? Аннарсын алар бергәләп бу кызга аларны бүләк иттеләр. Бу тагын бер заманча хәрәкәт, флешмоб дип атала. Җитте инде сиңа бук кроссинг, флешмоб. Тагын нәрсә беләсең? Алдан әйтеп куй. Trimi! Mint заманча, ce Исәнмісіз? Сержант Гизатуллин. Гизатуллин? Нақ шулай? Хоккей сыман. Он ел әлік Акбарста ойнайды Илнур Гизатуллин. Ну, вообще-то ол мен. Хоккей ойнап ғымыр бұй яша болмай ол. Ну, ярар, менің тұрында түгіл. Сіз қоным мұнда нәрсе басып тұрасыз. Кішілеріні бинокльға қорап, а? Ә? Ара көрін, көрінәсің. Юғаласың ұзаққа айтқандар еді миңа біреу қашқан бұл оператор сізді кімі? азат қаш қашырмын мен сені, кел мұнда малай рамиль юққа біз көзлік кидік қиын нешектір білсең иде сен нешік миңа қиын <laughs> рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратығыз 250 101